Tokyo, Osaka. 참요. 짠! Calcimo! Dentro! Yeah, okay. Hey! 快快！别说话！来来，阿牛阿牛！来来，大土豆！ Bravo Volpi! Vai Roger! Coordinate chase that I had to you every I spent on my time that I had on you Had to drag you underground so you could see my everyday view YouTube.